名古屋市で活動しております名古屋学生チームシャチですこのお祭り初めてゲストチームとして招待させていただきました僕たち名古屋で踊っております名古屋の学生の元気とパワー皆様にお伝えできたらいいなと思います精一杯目いたしますよろしくお願いします さあ気づいた先へ 風立ち上がれ倒れるように胸に秘めどらだ高まる踊りの鼓動を転じてここに集いし我らがさあさあさあ唯一無二の石垣求め海を渡りさあ り上げた石垣崩れ去る たくさんのご声援ありがとうございました